Terkadang hidup memberikan kita pelajaran di mana ada awal, pasti ada akhir. Di mana ada tertera kata tidak, di situ pasti ada kata ya. Baik dan buruk, susah dan senang, setiap insan harus melewatinya. Dari kedua hal yang berbeda arah itu, setiap insan harus dapat memilih dan tidak bisa dipungkiri entah itu benar ataupun salah. Dan dalam waktu yang terus berlalu. Bayangan lama akan mencari kenangan dan yang baru akan mencari cerita baru. Jika waktu meninggalkan sebuah jejak untuk dikenang, maka waktu juga ingin sejarah itu dikisahkan kembali dalam sebuah album yang berarti. Seiring berjalannya waktu, semenjak lo tadi tinggal oleh kekasih hati, dari saat itu Luta mencoba membangkitkan semangatnya dari kepergian yang menyakitkan itu. Suatu malam, saat Luta sedang duduk menatap langit yang tak berbicara. Sebuah pantulan cahaya menerpa di titik yang tergelap. Begitu terang, penuh warna. Namun malam yang Luta lewati itu begitu hening, tanpa satupun nada yang berbunyi. Luta yang sambil memikirkan kakinya, yang belum 100% pulih, seolah-olah dirasuki oleh cahaya itu. Luta kemudian membuka semua buku yang ada di meja belajarnya, mencari kalimat yang hilang selama ini. Sebuah kalimat yang berisi teka-teki. Aku adalah angin dan aku bisa menjadi abadi. Temukanlah aku. Saat membaca kalimat itu, Luta kemudian berpikir untuk mendapatkan jawabannya. Namun sampai malam itu terlewat, Luta tak mampu menemukan jawabannya. Keesokan paginya, Embun pagi telah menyapa Lota yang sudah bangun dengan pantulan sinar mentari timur yang begitu cantik. Aku adalah angin dan aku bisa menjadi abadi. Temukanlah aku. Apa yang kamu bicarakan itu, nak? Kamu sudah bangun, tapi masih mengigau, ujar ibunya. Tidak, Bu. Ini cuma kalimat yang ada di buku Lota. Ayo buruan mandi, nanti kamu terlambat berangkat ke sekolah. Baik, Bu. Luta pergi mandi dulu ya. Setelah pulang mandi dan membereskan semua perlengkapannya, Luta pun kemudian pamit di ibunya untuk berangkat ke sekolah. Seperti biasa, Gear yang sudah menunggu Luta di pintu pagar sekolah dikagetkan dengan teka-teki dari Luta. Gear, apa kamu tahu? Aku adalah angin dan aku bisa menjadi abadi. Temukanlah aku. Apa yang kamu ngomong, Lauta? Aku tidak mengerti. Ini sebuah teka-teki, dan aku juga sudah pusing memikirkannya. Tapi aku harus temukan jawabannya. Sudah, sudah. Nanti kita baru cari di buku. Ayo kita masuk ke kelas. Tapi buku apa yang harus kita cari? Tidak mungkin ada di buku matematika. Sudah, sudah. Ini juga hanya sebuah teka-teki. Ayo cepat nanti kita terlambat. Setelah keduanya masuk di kelas, Lota pun tak sabar untuk mencari jawaban dari teka-teki itu. Namun, hasilnya tetap sama. Tak ada satu buku pun yang menjelaskan tentang teka-teki itu. Tak lama kemudian, guru mata pelajaran bahasa Indonesia datang. Semua anak-anak memberi hormat, kemudian duduk kembali. Selamat pagi sahabat-sahabatku. Hari ini, topik yang akan kita bahas adalah puisi. Sebelum Bapak menjelaskan pengertian tentang puisi, Bapak ingin tahu apa di antara kalian yang pernah menulis sebuah puisi? Belum, Pak. Baik, Bapak akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dari puisi. Jadi, puisi adalah salah satu jenis karya sastra berupa ungkapan isi hati penulis, di mana di dalamnya ada irama, lirik, rima, dan ritme pada setiap barisnya. Dan ketika Anda bisa menuliskan sebuah puisi, maka Anda akan merasakan keindahan. Mendengar sedikit penjelasan dari Pak Guru, Lota kemudian berniat untuk belajar menulis sebuah puisi. Dan yang ingin Lota tuliskan adalah puisi tentang cinta, di mana karena dirinya ditinggal oleh perempuan pujaan hati Dari situlah warna baru telah dimulai. Kini Lota selain belajar bola, Lota juga belajar menulis puisi sambil berjuang mencari teka-teki yang masih belum terpecahkan. Waktu berlalu, saat menjelang malam, tangannya mulai gatal untuk memegang pena dan mulai mencoret seluruh lembar kosong dengan sair-sair indah penuh makna. Tidak ada yang tak mungkin. Selagi kita belajar, maka kita akan menemukan setiap jawaban dari semua pertanyaan. Baik itu salah ataupun benar. Sejak saat itu, satu persatu puisi diciptakannya. Ditulis dalam sebuah buku yang hampir lapuk termakan waktu. Lembarannya kusam kekuningan. Ibunya yang melihat setiap malam, Luta selalu belajar dan terus belajar. Sampai sebuah ungkapan datang untuk anaknya. Luta, jika engkau ingin terus menulis, jangan pernah biarkan tinta penamu habis, nah. Dalam satu kata, berisi berjuta makna jika engkau menulis ribuan bait, cepatlah engkau ganti jika tinta penamu sudah mau habis. Iya bu, lo tak paham apa yang ibu katakan. Makasih bu, lo tak akan lakukan. Dengan berjalannya waktu, kaki Lota pun semakin membaik dan untuk mencoba apakah kakinya sudah bisa menendang bola. Lota pun nekat belajar meniru gerakan-gerakan freestyle di depan layar TV. Sulit untuk dipercaya ketika hampir semua yang ditiru tak lakukan dalam sekejap. Entah apa yang harus saya katakan ketika melihat bocah kecil itu terus belajar dan belajar. Setelah pulang dari sekolah, selain membantu ibunya, bocah kecil itu terus mengasah bakatnya dalam melakukan freestyle bola. Dan pada malam tiba, sair-sair dari bait bermakna diciptakan dalam ukiran sederhana sebuah bakat istimewa dari yang kuasa tersimpan di dalam diri Luta, seorang anak dari keluarga sederhana dengan dinding berlapis balai bambu dan lantai beralaskan tanah. Semua mata tertuju padanya ketika aksinya menguasai semua jenis olahraga, baik bola kaki, voli, tenis meja, ataupun badminton. Meski tak sehebat main profesional, tapi selayaknya kukatakan dia seorang anak yang berbakat. Waktu terus berlalu. Hampir tiba saatnya. Lota berpisah dengan teman-teman sekelasnya. Sebelum ujian akhir sekolah datang, seorang guru datang kepada Lota. Lota, minggu depan kalian akan mengikuti ujian akhir. Dan jika kamu sudah naik kelas, ibu mengharapkan kamu untuk masuk di jurusan IPA. Aduh, Maaf, bukannya Luta tidak mau. Tapi Luta hanya seorang anak yang memiliki kemampuan yang sedang. Maaf, Luta tidak bisa. Baiklah, jika itu kemauan kamu sendiri, tetap belajar. Nak. Di tahun ajaran baru, ibu sudah tidak membimbing kamu lagi. Ibu pindah tugas dari sini.